Всем привет, с вами Даник. Вы на канале Кадефан. Я наткнулся на Google Excel. Сейчас посмотрим, что это такое. Погнали! Ага. Это поисковая система. I feeling lucky есть. Давайте нажмем. Good for you. Погнали уже дальше. Давайте напишем... Знаете что? Люди любят такое. Hack system. Sorry, not found. But search from found. Ну, найдено. Это не найдено, но есть то, что найдено. Google Update. Давайте проверим. Что это? Добро пожаловать в кошмарную страничку. Какой это же Google Update? Это кошмарная страничка. Кликбейтя нас. Google Isa. Тянь, ты не должен этого делать. Ты не должен, я это много раз повторяюсь. Значит, что Welcome to Not Mars. Ну, добавь в кошмары. Вы не должны это делать. Вы не должны это делать. Это ужасно. О, убрался. Давайте дальше запустим. Слышали какой-то тух? youtube.com Это видео... Сейчас... Э, ну, сейчас это видео недоступно, но есть наш YouTube канал, но он не открыт. Лайк, дизлайк мы не можем писать. Смотрите, я увидел код 666. Давайте нажмем на него. Зависло что-то. Сейчас анонс что будет. Ой. Какой-то черт сидит. Код 666 это нам дает. А давайте просто так. Из... Поломаем Google. Наж... Понажимаем на это. Наверное, он что-то перестанет работать. И все. так можем перейти. Давайте очень много напишем, чтобы он крахнулся. Хм. драйв, клинер. Давайте почистим. На закон мы не можем вернуться. Давайте клин. Чистится. И на нас что-то сейчас будет, походу. Это же игра. Ой, у меня же дисковод открылся, офигеть. Еще чего? Что за хрень сейчас с этим гуглом? Давайте уже settings. Google не позволит тебе это. Хорошо. Вопросики? Что дальше мы будем делать? Ой! Ура! Друзья, я сломал Google. Ура! Аплодисменты. Давайте запускаем опять. Давайте попробуем название игры ввести. О! Google.exe. Don't not click. Давайте посмотрим. Ты не должен этого делать. Мерзавец полный. Что-то еще открылось. Картинка, ты не должен это делать. Хорошо, давайте еще раз. Эм... Вернуться давайте. Это плохой Google. Нет, это скайп. Ха! Ты уже не вернешься settings. Google не позволит это делать. Ну, не, Google не должен это делать. Ой, вы слышите, как эта музыка начала играть? Странная такая. Похоже на Go to Sleep, а это этого. Как там? Джеб the Давайте послушаем всю музыку. Вернусь. Послушайте эту музыку. Я вернусь, когда она закончится. Давайте закроем это. А, играет Google XC. Странно. Так будет нормально открывать его. Нет, давайте уже играть. Пока Google. значит, что верно. Ты не должен этого делать. Сейчас звук такой сильный играет. Ой. Открылись какие-то файлы. Давайте почитаем. Connect Show. Не надо было это. Эстер. Начинается на R, заканчивается на Т. Или начинается на g.exe. Google .exe? Это, друзья, я, наверное, думаю, надо Google .exe, Google .exe писать. Потому что мы эту надпись вывели Google .exe. Я так думаю. RST Давайте, давайте поищем подсказку. О, давайте 6-6. О, вот, видите. Музыка закончилась уже. О, 666. 666. Номер 666 уже увидел тебя. А я не хотел, чтобы он увидел меня. А если Enter много раз нажимать надо что-то случиться. Так, вот так, много раз. Вот так, много раз. Если что-нибудь произойдет, я вернусь. А потом задумываюсь я тут. Наверное, давайте YouTube зайдем. Надо мы там что-то пропустили. Может, видео заработало? Нет, все-таки не заработало. Мы нажимали раньше как 666. Давайте вернемся. Блять, это пиздец. <laughs> Это скример называется. И что? Не отвечает, давайте закроем. Давайте... Не знаю, что сделаем. Сейчас подождем, наверное, где-то минуту. Я подожду минуту и вернусь. Если что-нибудь произойдет, я вернусь. Запись. Звук произошел какой-то. И не отвечает. Не знаю, что это. Ой! Это я его, называется, сломал, и он разозлился. А с каком гуси? Давайте этот номер запишу сейчас. Давайте... О, подсвечивается. Давайте нажмем. No. Ask. 9. Аск, Это игра общайся с нами. А, вау. Hello. Пасхальное яйцо номер два. Это... Рестарт. Хм. Good luck. Давайте попробуем рестарт вести. Еще ржет эта скотина. Канатерса нельзя рестартнуть. Но смотрите, что я нашел. РСТ, Давайте РСТ до Google XC попробуем. О, да, работает. Рестартинг Google. Надо сейчас скример в конце будет. Таша, готовьтесь. Готовьтесь. Переустанавливается реальный Google. Хм, почему? реальный Google, но ну, другой какой-то. Ну, с камеры, готовимся. Good Эдинг, хорошая концовка. Мы прошли игру, что ли? Ты спас Google рестартом. Google теперь не крипипаста. Можешь нажать, ну, close не будет никаких. Не беспокойтесь, что будет супер. А есть еще одна штука. Google X. Google X. Давайте введем. Охрана! Офигеть! Это была хорошая концовка там, а сейчас это плохая, да? Стрёмный смех. The end. Конец. Плохая концовка. Ты сделал все, что эту игру пройти. Все, друзья, мы прошли эту игру. Ну, видите, крипипаста? Давайте ее напишем когда-нибудь. Давайте напишем крипипаста сюда, смотрите, в Google X. Крипипаста. Некоторые, я видел там комментарии, просто немного, один комментарий почитал, крипипаста видите Google X. Давайте введем. В игре написана паста, а надо убрать одну чтобы была одна. Давайте уберем. Да, иди. секретную игру, Google все пройден.